آسودگان گوشه دامان بوریا مخمل خریدند ز دکان بوریا باک پا منه به ادبگاه اهل فقر خوابیده است شیر نیستان بوریا بوی گل ادب ز دماغم نمی رود غلطیده ام دو روز به دامان بوریا از عالم تسلی خاکم اشاره است قافل نیم ز چشمک پنهان بوریا صد خامه بشکنی که به مشق ادب رسی خطهاست در کتاب دبستان بوریا بیخوابی که زحمت پهلوی کس مباد برخواسته است از صف مژگان بوریا زینجاده انحراف ندارد فتادگی مستر زده است صفحه میدان بوریا فقرم به پایداری نقش بنای عجز آخر زمین گرفت به دندان بوریا لب بسته حلاوت کنج قناعتیم نی بی صداست در شکرستان بوریا بیدل فریب نعمت دیگر که خورد؟ مهمان راحتم به سر خان بوریا Thank you.